Action, Avivi. حبيبي مدي ايديك ده العالم ملك ايدينا بالكذب غطاء احزان والصدق اللي مدفيه واحلى بكره ليك ذكرى بينا طول ما احنا يا نفس عايشين ما بنجرحش العاشقين ما بنجرح she الليل ماشيين قمر ليالينا مراية ما بنعرف امتى وفين حتكون للرحلة نهاية على كسر الليل ماشيين قمر ليالينا مراية ما بنعرف امتى وفين طول ما احنا عايشين ما بنجرحش العاشقين كله بيدور